Generalnie jak mówimy o zakażeniu książce, to pewnie nam przychodzi do głowy coś takiego, jak jakiś indeks czy jakieś inne narzędzie, którym ktoś próbuje czegoś zakazać. Mi się wydaje, że to jest mniej ciekawe y, niż to, czego się próbuje zakazać. Dlatego, że indeks ksiąg zakazanych, czyli taki początek nowożytnej cenzury, nie był żadnym szczególnie oryginalnym wynalazkiem. To był oryginalnym wynalazkiem. Tak? E, nową jakością było to, że można było bardzo tanio zarzucić świat książkami, natomiast to, że je powstrzymywało, ten, to, to, zarzucanie to jest e, tylko jakiś rodzaj reakcji na tę, na rewolucję techniczną. E, tak, to jest generalnie taka wizja, która się powinna wiązać z, z wyobrażeniem, co znaczy nowa technologia, tak? bo to oznacza, że można treści bardzo szybko, bardzo tanie, bardzo sprawnie przekazywać E, ludziom. E, tak, i to jest taka, taka powiedzmy obietnica technologii druku, że, że wszyscy będziemy mieli dostęp do, do treści, wszyscy będziemy je czytać, wszyscy będziemy, wszyscy zaczniemy od tego myśleć, wszyscy e, nastąpi demokratyzacja, społeczeństwo stanie się bardziej wolne, to co oczywiście do pewnego stopnia się jak najbardziej sprawdziło dlatego, że można, e, dlatego, że tak, że po wynalazku druku faktycznie nastąpiło mnóstwo zmian społecznych. Tak? E, cała tak naprawdę e, reformacja się w dużej mierze opierała na tym, że ludzie zaczęli czytać po pierwsze Biblię, po drugie opracowania kredytu kościoła potem duża część późniejszej historii Europy tak naprawdę się opiera na tym, że ludzie mieli dostęp do tych książek. To, co w tej chwili przeżywamy, to jest, mamy tak naprawdę kolejne takie narzędzie, które zdecydowanie bardzo zmienia sposób, w jaki możemy rozpowszechniać treść. Tak znaczy w tej chwili mamy już technologiczną możliwość, y, żeby właściwie każdy w dowolnym miejscu, o dowolnej porze miał y, dostęp do dowolnie wybranego przez, do wybranych przez siebie treści kultury. Tak, nie mamy technologicznych barier, które by to uniemożliwiały, mamy tak naprawdę bariery tylko y, społeczne i ekonomiczne. To znaczy E, część, część treści z jakichś powodów nie chcemy udostępniać i jeszcze oczywiście nie wszędzie mamy, e, nie wszędzie mamy odpowiednią infrastrukturę. Do tego ta technologia umożliwia też, że nie musimy tylko jak kiedyś zebrać się wokół odbiornika i przyjmować te treści, e, czy czytać książki, czy słuchać radio, czy oglądać telewizję, ale bardzo łatwo jest włączyć się w obiekt kultury bez specjalnych nakładów, poświęcając pewną na ograniczonej czasu, tworząc coś nowego. Tak? Niekoniecznie wielkie dzieło od razu natchnione, ale wystarczy usiąść ze swoim komputerem przy internecie, uruchomić dowolny program, coś zremiksować. Jest to jakiś wkład w, w, w obieg myśli I, i jest to jakaś nowa e, forma wolności słowa. Na przykład na YouTubie są jakieś niezliczone ilości wersji e, tego fragmentu filmu Upadek, który polega po prostu na tym, że ludzie dodają e, podpisy do, do, do niemieckiego, do niemieckich kwestii, niemieckojęzycznych kwestii i, i z tego powstaje mnóstwo komentarzy na bardzo różne tematy, od zupełnie głupich do zupełnie poważnych. I to jest w zasadzie dokładnie to samo, co my robimy na prezentacjach. Tak, my się porozumiewamy w ten sposób. My robimy prezentacje posklejane z czegoś, co znajdujemy gdzie indziej. Tak, cała moja prezentacja nie polega tym, że ja to wszystko narysowałem, ja to znalazłem, wykorzystałem ponownie, jakoś zremiksowałem i w ten sposób do Was mówię. I oczywiście mam skąd brać te treści, jest w tej chwili mnóstwo, e, mnóstwo miejsc, w których można znaleźć e, treści, które można wykorzystywać dalej na pewnych licencjach z domen publicznej. Natomiast tutaj chciałem w środku ustalić e, krzyk Munka, żeby pokazać, jak to jest strasznie dużo. Niestety, mimo że krzyk jest z XIX wieku, to Edward Munk dożył roku 1944, co oznacza, że krzyk przejdzie do domeny publicznej w 2015 roku co oznacza 122 lata ochrony praw autorskiej, co oznacza, że w tej kulturze remiksu, w kulturze takiej z społecznego komentarza wszystkiego, co się dzieje, e, to dzieło jest poza obiegiem. E, oczywiście takie treści się znajdują, w, są dostępne, nie jest tak, że one są cenzurowane, że nie można ich e, czytać, nie można ich tak itd. Ale można czasem je czytać, na przykład widać, że w Amazonie można sobie, no, nawet e, jak się kupi książkę, można ją jakąś pożyczyć z gigantycznymi ograniczeniami, natomiast nie można na pewno jej użyć dalej, żeby tworzyć coś swojego. Klasycznym przykładem jest coś właśnie Kubuś Puchatek, który jest e, własnością Disneya, który bardzo starannie pilnuje, żeby nikt czasem postaci Kubuś Puchatka nie wykorzystywał do czegoś, co Disneyowi jest nie pomyśli, co, co obejmuje również szkolne teatrzyki czy jakieś tego rodzaju E, aktywność. E, dlatego wydaje mi się, że właśnie ta możliwość e, wykorzystania ponownego różnego rodzaju kodów kulturowych czy treści, które możemy, które są dla nas dostępne, jest bardzo istotnym elementem naszej kultury, tak jak ona w tej chwili funkcjonuje. I w związku z tym ogromna ilość treści, do których mamy co prawda dostęp, znajduje się w tej chwili poza obiegiem. Tak? Jeśli ja tworzę jakąkolwiek treść, to jeszcze bardzo, bardzo długo nie będę mógł wykorzystać ogromnej ilości wszystkiego, co jest w XX wieku. E, tak na przykład chciałbym wykorzystać opowiadanie Stanisława Lema, będę musiał poczekać jeszcze do 2077 roku. Czyli trochę czasu, to jest 70 lat od śmierci autora. My jako Koalicja Otwartej Edukacji, jako Fundacja jesteśmy obchodzimy coś, co się nazywa Domeny Publicznej. Na przykład w tym roku będziemy świętować przejście, przejście utworu Bojarzyńskiego do domeny publicznej mamy taki licznik, który nam to odlicza. I co roku, co roku właśnie urządzamy takie, takie święto, dlatego, żeby zwrócić na to uwagę. Natomiast ostatni projekt e, to jest projekt, który właśnie pokazuje, że można remiksować czy tworzyć coś nowego na bazie literatury i to jest konkurs na e, program, który będzie miksował literaturę i tworzył z tego wiersza. Jeszcze zobaczymy, co z tego wyniknie. E, to tyle miałem do, do pokazania na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję.